mi estas tiu kiu nomiĝas Mi estas klarigonta al vi kiel facile lerni vortojn de la lingvo Fraçois Sudo la kreinto de solreolo klasigis la vortojn laŭ iliaj strukturoj tiel la vortoj kiuj konsistas el unu silabo temas pri oftegaj vortojn Nur sep silaboi existas en solresolo, do compreneble la sep vortoi kiui consistas el nur unu silabo estas oftegai. La vortoi kiui consistas el du silaboi, sed du samai silaboi, estas usatai por indiki la tempon de fraso. Cetere, la alia e vorto i kiui consistas el du silaboi, kai ech tiui kiui consistas el tri silaboi, signifas ofta in vortoin, compreneble. La vorto i kiui consistas el kvar silaboi estas ordigitai lau dec kvar kategorioi. Inter ci tiui dec kvar kategorioi estas sep kategorioi kiui ne havas duoblan silabon. En citiui sep categorioi, la vortoi ciui comenzas per du. Temas pri la homoi, pri iliai bonai qualitoi, cae pri iliai nutroi. Exemple, signifas homa corpo. signifas intelligentezzo. La vortoi ciui comenzas per re. Temas pri Tualeto aferoj de domo kaj familio. Eekzemplevido signifas sin ledi signifasdomo signifasfamilio. La vortoj kiuj komencas per "mi temas pri homaj aĉecoj. Ekzemplenovado signifasmalsperi La vortoj kiuj komencas per "fam" temas pri kamparo, milito kaj vojaĝo. Ekzemple: "fa signifas "kamparo. signifas "maristo. La vortoj kiuj komencas per "fon temas pri arto kaj scienco. La vortoj kiuj komencas per "la" temas pri industrio kaj komerco. Ekzemple: signifas industrio. signifas komerci. La vortoj kiuj komencas per "C temas pri urbo kaj administracio. Ekzemple signifasurbo. signifas regi. Jen mi estas priparolinnta la set kategoriojn, kiuj ne havas duoblan siladon. La vortoj de la sep aliaj kategorioj enhavas duoblan silabon, tiuj kiuj komencas per "bo temas pri religio. Ekzemple " signifasklerikaro. signifas kristnasko. Tiuj kiuj komencas per "re temas pri profesioj. Eekzemple "re signifas konstrui signifas mekaniko. Tiuj kiuj komencas per "mi" temas esence pri konjunkcioj. Ekzemple " signifas sed mi signifas do. Tiuj kiuj komencas per "fo temas kri saneco kaj malsanoj. Ekzemple " signifasesti dolorata. signifas sanetso. Tiui kiui comenzas per san temas ancao pri sanetso cae malsanui. Exemple, sanola signifas piki. Tiui kiui comenzas per la temas pri comerzo. Exemple, signifas aboni. Tiui kiui comenzas per si temas pri administratio. Exemple, sanola signifas justeeco. Nu, Se vi spektis ĉi tiun filmeton ĝis nun sen paŭzigi, verŝajne vi memoras neniun vorton de solesolo, kiun mi diris kiel ekzemplo, ĉu ne? Do, mi donu al vi trukon por memori soleresolajn vortojn. La vorto "domo estas en solesolo? Do por lerni ĝin, Kentu laŭ la notoj de ĉi tiu vorto, kommo La vorto kristrasko estas sen solerezolo Dutu ĝin Kaj tiel plu Ja por tia lernado estas multe pli facile se vi havas muzikan instrumenton. el pianon. Se vi havas en instrumenton, mi consilas que vi es ĝin. Oh! Se vi havas en instrumenton, mi consilas que vi uso chile.